Hallo allemaal, ik ben Natasha. En eh, zoals jullie misschien wel eh, weten, gaan we heel veel eh, verhalen doen over uh, de nieuwe aarde. Die aan het aanbreken is op deze aarde. Dus heel veel veranderingen, heel veel transformatieprocessen die in gang zijn. Ik heb gisteravond even genoteerd waar, wat de nieuwe aarde voor mij is. wat, waar ik voor mij zie als ik denk aan een nieuwe aarde die aan het opkomen is eh, voor ons allemaal. Ik zal even eh, voorlezen wat ik genoteerd heb. Dus eh, iedereen ziet elkaar als een gelijke. Er is veel liefde en respect voor iedereen. Voor de natuur en de dieren wordt er goed gezorgd. We hebben allemaal een duidelijk contact met onze gidsen, met de engelen en met onze hogere zelf. De, de natuur herstelt zich en wordt door ons weer vereerd. Er is geen lijden meer, geen verdriet meer, geen angst meer, geen ziektes. Alle, alles, van, alles van lijden verdwijnt. Dus dat is even een korte samenvatting hoe ik eh, de nieuwe aarde zie. Wat ik graag zou willen in een nieuwe aarde voor ons allemaal. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie uh, hiervan vinden. Of wat, wat, eh, wat, jullie bij de nieuwe aarde zien. Wat jullie nog, wel, wat, wat jullie nog willen bijvullen aan eh, de samenvatting die ik net heb voorgelezen aan jullie. Dus dat mogen jullie altijd wel laten weten. Dat vind ik altijd interessant om te horen. <laughs> ik wens jullie allemaal nog een, een hele fijne dag. En heel veel liefs van mij.